RBW Transcend Records. Anong oras na ba Siguro'y natutulog ka Nais ko sana ay tawagan ka At itanong sa'yo Laman ba ako ng isipan mo? Sana pati na ng puso mo ako'y nahihilot, nalilito Dahil sabi mo na mahal mo rin ako Or bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento Dati ay kayo sayang Punong-puno ng ligaya Isang araw pag di nakita Isang tao'y katumbas na O miss kita Miss kita Di ba dapat ako lang wala nang iba pa Nagbago ang lahat Iling mo ba unawain na pagbigyan ka? Okay lang mahal kita Or bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento ito Na dati ay kaysaya Punong-puno ng ligaya Isang araw pag kinakita Isang tao'y katumbas na O oh, miss kita Miss kita O bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento Na dati ay kaysaya Punong-puno ng ligaya Isang araw pag di nakita Isang tao'y katumbas na Humis kita Iskita. kita Pinatawad na kita at kung ako sa nakakaisip sa'yo Pagkat ikaw sila Ikaw ang dahilan ko makatulog Sa kakaisip sa'yo Pagkat ikaw sinta Ikaw ang pagod Binigyan mo ng pag-asa oh, Nang dahil sa'yo Ay natuto na akong magmahal muli ngayon Di tulad noon Salamat mahal Na dumating ka ngayon at ako ay minahal magpakailanman di ka sasaktan Sa araw at gabi Ikaw ang dahilan At di ako makatulong Sa kakaisip sa'yo Pagkat ikaw sita Ikaw ang dahilan sabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko. Ikaw ang dahilan Ikaw ang laman Ng puso ko't isipan Sa araw at gabi Ikaw ang dahilan Di ako makatulog Sa kakaisip sa'yo Pagkat ikaw kawan sarang isipin Ika'y nag-iisa Sa tuwing mayroong pagsubok Puso'y may pangamba oh, oh. Sa hirap at ginhawa Sa lungkot at saya mo ako sa pera Iniingatan Ang pag-ibig ko Ay para lamang sa'yo Malinis at wagas Hindi magbabalik mo aking puso At kung sakali man lahat Pag-ibig at pangako Huwag sanang maglaho Pinapangarap ko Ito'y maglalago Habang ako'y nabubuhay ipaglalaban ko Ang pag-ibig ko ay para lamang sa'yo Malinis at wagas Hindi magbabago Iingat pag-ibig mo Damdaming at liyak Nitong aking puso para lamang sa'yo Malinis at wagas Hindi magbaba na anong mangyari Ikaw at ikaw pa rin Wala akong ibang iibigin Lulubog linitaw ang buwan at araw Patuloy pang lalakaran ang panahon lamang sa'yo Minamahal Minamahal Kita Lagi kong hinahanap Yakap mong ganong sarap Ang iyong mga mata'y Kapag ikaw ay kapiling Nanlilimot ang sarili Sana'y wag nang matapos ang gabi Lulubog linitaw ang buwan at araw Patuloy bang lalakaran panahon Ako'y magmamahal sa'yo pag-ibig ko'y laging laan lamang sa'yo Minamahal, minamahal kita Lulubog, lilitaw ang buwan at araw Patuloy pa lang sa'yo Minamahal Minamahal Kita 여기 puso ko Kaya nga'yo'y laging gulong-gulong Ang puso ko't isipan Araw-gabi ay pangarap ka At sa tuwila'y nababalisa dahil ba ang puso ko ay labis na ang umibig sa'yo Hanggang kailan matitiis ilihim ang pag-ibig ko Ano ang gagawin? kay hirap pigilin Sa may unawain ang puso'y sa'yo'y baliw Nais kong malaman mo na na rin pinansin pa Bawat ngiti mo may dayo Dahil sa akala ko Hindi ako iibig sa'yo Ikaw pala ang aking sa puso ko Ano gagawin sa utos ng damdamin para bang hangin na kay hirap bigyan ang aking pagliyag Di ko malaman ang aking gagawin Pag di ko nasilayan kahit saglit man lang Ang mukha mo kay ganda Pagmasdan basta Puso ko'y nalulunod sa labis na kaligayahan Nagbibigay kulang Sa aking nagtaan Kailan kaya makakanta niya rin pagmamahal? Labis na ang hirap ng puso kong nauuhaw Sa labis na pag-ibig Sa'yo aking mahal Di ko malaman Ang aking gagawin Pag di kong nasilayan Kahit saglit man lang Ang mukha mo Kay ganda pagmasdan Diyosa Saan ka man ngayon o hirang Huwag sana akong kalimutan Ang ating paraan na kay sarap pag-ibig mo ay tunay na aking dasal sa tinay kapal pagmamahal ay tumagal abutan man ng bagyong ulan sana pag-ibig natin ito'y magkayanan Huwag na sanang mag-alilangan Damdamin ko sa'yo lang laan Isinusumpa ko ikaw ay mamahalin Sana ganun ka rin sa akin atin may kapang Pagmamahal ay tumagahan Abutan man ng bagyong ulan Sana pag-ibig natin ito'y makayanan Huwag na sana magaling Damdamin ko sa'yo lalaan Isinusumpa ko, ikaw ay mamahalin Sana ganun ka rin sa akin Mga pangako nila'y naglaho Sana pag-ibig mo ay tunay na pag-ibig mong o giliw Ikaw lagi ang sigaw ng puso ko pagi aku tuwa ng magulang mo At ang kamay nila ang iyong ilaw At ang nanay at tatay mo'y di malaman ng gagawin Minamasdan pati pag Sa tubig na napupuya ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo At sa umaga na may tanong Tanang iyong amang Huwag tuwa sa'yo Ngayon nga ay malaki ka na Nais mo'y maging malaya Di man sila payag walang magagawa Ikaw nga ay biglang nagbago Naging matigas ang iyong ulo At ang payo nila sinuway mo Di mo man lang inisip na ang pinilang ginagawa'y para sa'yo Pagkat ang nais mo'y gusto ang layo mo Di mo sila pinapansin Nagdaan pang mga araw at ang landas mo'y naligaw Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo At ang ulam mong linapitan ang iyong inang lumuluha At ang tanong, anak, ba't ka nagaganda? Ang iyong mga mata'y biglang lumuha ng di mo napapansin Pagsisisip sa isip mo, malaman mo ika'y nagkamali Pagsisisip sa isip mo, Nalaman mo ika'y nagkamali Pagsisisi at sa isip mo Nalaman mo ika'y nagkamali Ah, ito po yung kanta na isa po sa request sa amin. Ah, request po ito ng napakabuting kaibigan. Hindi ko na sasabihin ang pangalan.